sembra un po' fighetto. Ma questo non è dominante. Ma esatto Erico, ti va bene eh, qualsiasi figo, cosa, basta che bevi. Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda parte di Troviamo un possibile amante per Erico Invece Erichioba no No, eh, Erichioba è qui a caso per dare un'opinione di un'italiana doc, un'italiana di Padova Abbiamo qua adesso una lista che ci porterà il nostro giapponese a caso di 60 ragazzi bellissimi e porta la lista. Porto la lista. Serve il mio dito. <laughs> Una lista di 60 ragazzi di cui adesso Eric e Riccioba esprimeranno un giudizio. Iniziamo con Raul Bova. Raul Roba. Eh, no, no, roba vuol dire asino in giapponese. Ah, ok. Roba. <laughs> Come ti ah, sa? Il colore degli occhi mi piace. Ok. Verde, a me non è mai piaciuto Raul Boba. Non ti è mai piaciuto? No, perché è un po' lesso. Come È un po' lesso. Vabbè Erico, però oh, l'altra volta una scarta di 4 su 5 Già esatto. siamo a 1 Andiamo avanti col secondo gira, gira, la ruota Ah ok giriamo Gira Così C'è anche Max Rambaldi comunque Luca Argentero Luca Argentero Ha fatto il grande fratello 1 credo Non, non ti piace? Come mai? Non eh, tutto schiacciato. schiacciante. schiacciante. È una specie di mochi. Abbiamo una foto in <laughs> realtà di Argentero che ha fatto un incidente Io, io qua ho preso una bella foto Guarda che in realtà ho scelto una foto Secondo me è una bella foto questa Sì, sì, ah, è carino È carino? Però il nostro sembra un Lego Sembra un Lego <laughs> Sembra un Lego, Vabbè, niente, pazienza Non lo so, l'angolo Sembra anche basso, non so, è alto no. Argentero non lo so Mi è arrivato un messaggio di Leo che dice Allora domani sera Era Leo, lei conosci Leo? Leo bacio. Eh, fa YouTube anche lui eh Costantino Vitagliano Sì proprio, no. questo no Non so chi sia capelli tutti schiacciati Ah, <laughs> tutti schiacciati ma non è che la risoluzione del mio telefono Troppo aperto, non mi piace Troppo aperto Questo è un Italian Tamarro Tamarro, Tamarro Noi abbiamo un nome già più bello Kim Kimbro Ok, sì, oh, questo, qua, questo qua lo ha scelto Eric Chioba Sì, perché è anche un intellettuale, ha scritto anche un libro Beh, anche tu hai scritto un libro, eh Quindi sa te Quindi Max Lambaldi, quando è che facciamo anche noi il libro? Ah, io ho un libro Più sì che no Più sì che no? live. Vabbè. La Erico dopo gli appuntamenti più sì che no. Più sì che no. Quindi comunque una chance gliela dai, poi se è simpatico... No, bisogna conoscere il carattere. Lorenzo Crespo. Chi è? Crespo. Eh, Fa vedere. Lorenzo Crespo. Che è un traduttore? <laughs> sì, esatto, è quello che dà la voce a Google Translate. <laughs> Secondo me ha partecipato anche lui al Grande Fratello. A me non piace. No, no. Ma mica forse si sarà Ho più grosse Simpatico Fa vedere? Sembra la versione maschile di Monica Bellucci esatto, esatto. Monica Bellucci molto bella eh, Monico Bellucci un po' meno Alessandro Borghi Alessandro ah, Borghi ah, Sì questo mi piace tantissimo eh, Sì Erico? Misterioso Sì forse sì Secondo me è lo spritz eh, che ti sta facendo parlare Infatti l'ho fatta bere prima Riccardo famoso giapponese. Sembra un attore famoso giapponese. Chi? Eh, non mi ricordo il nome. Lilo Cotogno. Chi è? Ah, quello eh, della televisione, quello della Ah sì, non lo so. Scimmia. Scimmia? No. Eh, ma ti giuro che non riuscivo a trovare una foto di Milo Cotogno dove si vedesse di faccia. soprattutto perché hai scelto Milo Cotogno. E eh, non l'ho scelto io, l'ho scelto su Instagram. C'è un video intero in cui lui afferma che è ancora vivo e ne ha le palle piene, che la gente lo dia per morto, soprattutto perché dicono che è morto di droga, cosa che non è. Vabbè, andiamo avanti. Roberto Bolle. Eh, beh, no. sì. Roberto Bolle no, perché no? Eh? Guarda che è super muscoloso, eh. eh sì, C'ha un fisico no, perfetto. Non mi piace. No, però un muscolo bello, dicono, ah, dalla regia. Sì, ma non si può. Eh, è gay. Ah, solo no? Eh, è gay. Sebastiano Serafini. <laughs> Sebastiano Serafini. 誰キエ キエちょっと変変だね変questa <laughs> eh, eh. è la reazione ma io non lo so <laughs> vabbè andiamo avanti Misterioso. guarda che sono arrivate chi? io ho imparato una parola da Erika Sni Ma che stronze Vabbè basta Disiscrivetevi dal canale di Erico subito Via Stefano De Martino Chi è? Ballerino che è stato con la Belen Rodriguez Beh è bello scusa Allora no Allora no No, no. Il prossimo Albano così. Ah, <laughs> così Ho preso una foto di lui da giovine E questo è... lui era giovane? Abbastanza lui nel... Eh. <laughs> Pensa adesso. Ma chi è lui? che dovete sapere che Harry Cotto ha partecipato ai provini della prova del cuoco. Quindi adesso tutti i cuochi. Eh, Speriamo, dai. Sono macchina. Ah, quello ah, è lui? Non sembra lui. Amico va bene. Almeno a me non ha detto amico va bene, eh? quindi... No, perché ti conosce, quindi è già escluso. Ah, anche quello, <laughs> ok. 15, sì. Gabriel Farlo. Gabriel ah, Garco! Ha scritto Farlo! Eh, vabbè, ha scritto male. Eh, eh. Sembra una persona cattiva. Sì? Perché a te ti piace l'uomo cattivo? Ti piace l'uomo un po' dominante, giusto? Sì. <laughs> Irama. Ma ah, sì. Irama. Sì, sì. Ah, no. Cosa? No. Sì. Ma sai chi è? No. Davvero, quello sì? Oh, ma questo non è dominante. Ma esatto, Erico, ti va bene eh, qualsiasi io, cosa, basta che bevi, io mi pare di aver capito. Mi piace il colore. Sì, è vero, cioè, bello per il feed di Instagram, è fantastico. Eh. eh. Come Ale sì. piace il colore della foto? È un cantante, Curate penso. Le vostre, le vostre foto Instagram, perché a Erico piacciono i colori delle foto. Esatto. Artistico ti piace un sacco? Io lo riesco in quattro come Allora, Pippo Baudo. Pippo Baudo. No. Terence Hill. Terence Hill. Sì, sì, sì, Terence Hill. Ma Terence Hill è italiano? Sì. Ah, non sapevo. Ragazzi, quindi se avete il mento a forma di culo, per l'erico non va bene. comunque con un attimo di acido ianuronico lo sistemate quindi ragazzi non temete Gaston Gaston? quello della Bella e la Bestia ma cosa c'entra? Marco Bocci Marco Bocci è molto molto interessante me l'hanno nominato un sacco di volte Moro con gli occhi verdi ok sì eh, dai il prossimo Leonardo DiCaprio non è italiano vabbè però il nome sembrava italiano quindi... vabbè ho capito vabbè Kirai. Kirai? Perché? Troppo bello. Non so, sembra Oji-sama che cose. A me piacciono un po' principini. Sì. Maurizio Merluzzo. Ah! Lo conosci? Uh, cittere. Non lo so, troppo mazzo. Troppo maccio? Sembra una tartaruga ninja. Secondo me va bene per una relazione telefonica. Solo sesso al telefono, bene. Francesco Monte. No. Chi è? No, no, no. Qualcuno. Sembra un tronista di uomini e donne, <laughs> esatto, ero sicuro. Concentrato. È concentrato. E eh, vabbè, capisco. Dennis Dosio, troppo giovane. Troppo giovane ma come fratello sì. Maurizio Costa. Care qual è? No. Ah. Alberto Angela. Ah, conosco sapere. Ah. Hai piace come personaggio perché è intelligente. Che l'uomo cioè, deve fare anche carisma, non può essere solo una foto bella. Forse sì. Lo forse sì? Mm. Lo conosco. Perché hai avuto una relazione in passato. Quindi... Lo conosco perché ho visto TV. Eh sì sì sì, cos'altro hai visto? Robert De Niro. No. Andiamo avanti con quello dopo. Sembra mia cugina, Ah, sembra mia cugina anche un po'. Pier Francesco Favino. A me piace però non tanto di carattere. Cristiano Caccamo? Pure sì! È americano? No, italiano. Italiano? Italiano. Rodrigo Vezuc. No, questo no. No. no. Jerry Scotti. No. Una foto. Giulio Berruti? Sì. Sì? sì? Sni. Sni. Quindi come stessa, stessa reazione che hai avuto a me? Beh dai, sì, sì. Michele Bravi. Michele Bravi no. No. No. Federico Russo. Eriko, attenta a cosa rispondi, eh? Attenta. Eh non lo so, non si sa mai, coi tempi che corrono. No, è bello, bello. Sì? Mm. Carino. Marco Togni. Ma anche l'altra volta c'era Marco Togni. E eh, Marco Togni è molto quotato. Oh, questa foto sembra più... Eh, ho preso una foto di lui da giovane perché ho preso tutto foto top. <laughs> Marco Togni da giovane sì? No. No meglio adesso andiamo avanti Nino Banfi ma quanti siamo? Scusa. Nino Banfi eh, anche bella foto hai visto che foto che ho scelto? NCS Francesco no. Totti sì. dai Erico non mi deludere se mi porta a cena sì sì ma te chiunque se ti porta a cena sì porta mm. che cozzalone che cozzalone no simpatico ma no no, no. Adinolfi. No. Ah. Mariana De Vaio. Chi è? Un influencer. No. Quindi sì o no? Eri così? C'è cioè, troppo cacui, cioè, ma, ma, è bello perché quando lei dice troppo cacco è troppo figo vuol dire che gli fa cagare Cioè devi essere più sincera no, Non dire eh. è troppo per lei No troppo cacco non mi ecco. piace perché lui sicuramente va con l'altra Brava Ah ok e tu invece vuoi uno fedele mm, Giusto. Ok consiglio a Ciccio Gamer bisogna cambiare i capelli mm. però devo dire che è molto migliorato Gianni Morandi era ah, bello Gojun sì Matteo Martare sì, è anche di Verona lui Ah, è di Verona? Lasciamo qua il contatto di Eri Chioba Comunque è di Verona È di Verona sono veneta eh, Lei è veneta, tu sei di Verona Andrea Damante No tu... Sì, sì. Ecco, vedi? poi simpatico. Alex Belli. Ah, poi che anche questo è troppo bello. Questo sembra il mio commercialista comunque. Eh, ti presento anche <laughs> questo. eh, sì, ma troppo piccolo. Enrico? No. No? Perché? L'altro bambino sì, questo no. No, questo non mi piace. Foto. No. no. Ok, però il padre sì. Ti ricordi? Lui è il figlio di quell'intellettuale. Ah. Claudio Marchisio. Marchisio calcio sembra un po' fighetto. No. Perché? Non mi piace qua. Non ti piace qua? Andrea dai corso. So chi è ma no. No. no. Alessandro Preziosi. Sì. L'ho incontrato anche. Sì, sì, sì, alla festa di Omega. Madonna. Sì. No? Lino Guanciale. no. No. No. Malgioglio. No. Ovviamente. No? Erico, no? no? Ranieri o Monaco di Lapio? Assolutamente sì. Amico va bene. Amico va bene. Andrea Cocco Hirai. Sì, quando sembrava un po' orientale. Ma lui è un po', lui è metà orientale. Dan trattina basso a moda. Ah, questo è uno che mi ha scritto su Instagram io. Ah, si eh, è autoproposto. Si, è autoproposto. Eh, no. Ha 12 anni ragazzi, studia. Studia, eh, quindi CBCR. Cresci, Cresci bene, bene, che, che ripasso. poi ripasso. Come amico? Per una cena? Se siamo in tanti. Se siamo in tanti. che bruttissima questa cosa. Un modo adorabile di, di, di tirare un calcio nelle palle. Neck, che cantava la famosa canzone Laura non c'è. Laura non c'è. È sposato con la sua migliore amica della scuola, anche no, noia. Fedez. Fedez l'ho messo io per arrivare a 60. <laughs> no? Fedez, cioè solo l'aspetto mi fa paura. Però te guardi poi il conto in banca. <laughs> Alessandro Cattelani. È molto simpatico ma no per il naso. Naso. Na cos'ha il naso? Cos'ha il naso? Bello però calciatori di solito tutti sono fidanzati con, con modelle super modelle sexy no, no. Erico la sa lunga eh, Erico è brava non sarà tanto fedele mm. ok no, immagine non so com'è okay. finiamo con il giapponese a caso che è piccolino anche lui Beh, 超カリーノ赤族 ma no, che omoshiroide Va bene, eh, si conclude così la classifica, devo dire risultato molto più positivo. Vero. Dici che era merito dello spritz o no? un po' mix dai, anche la Beh. scelta. Ok, bene, dai. Te qual è il tuo preferito di tutti? Eh, a me piace molto quello di, quello di Verona. Scrivile. Mi raccomando, scrivile. E vabbè, se volete seguire Richioba andate sul suo canale, se volete scriverle in privato lei è single, mi raccomando, eh, Erico un po' meno. Comunque non si sa mai, voi fatevi avanti che di questi tempi eh, si vede. <laughs> Quante ne dici? Bene, ci vediamo al prossimo <laughs> video. Ciao! Va bene il finale così. There's something I want. audience.